up friends? My name is Leon and you are watching Leon Guerrero TV. Dito ako sa main road nila dahil naglalakad-lakad ako. Kakain ako ng lunch. Mamaya pa 2pm yung tour ko. So, ayun o merong mga uh, yan, upper part yan uh, taas tapos building bake shop Kano kaya? Okay, sunod na mukha na ako. Ano yung kuha na? Nakainit. Ini yung. Magkano po yung rent? Oo, oh, sa 150. Sir? Magkano renta? 300 po. Po? 24? 24 hours. Ah, talaga. Sige. Pwede na ano yung gasolina? Oo, oh, 1 liter lang naman yan. So, it's 300 pesos with 1 liter na, nag na gasoline. Nakita ko ngayon sa Companiero Restaurant along the highway lang to. Along sa main road nila. So marami ditong mga makakainan, marerentahan ng mga ano, ng mga bike yan, pesos lang bike. Tapos yung mga makakain na may mga lutong bahay. Tapos may mga tapsilogan, may mga ganon. Pero dito ako na, parang gusto ko ng chicken. Tapos nakakita sa kumpanyero. So, ito yan. Chicken nila. Chicken silog. Ang liit, di Pero, sakto lang naman niya sa presyo. So, ito yung mga menu nila. Ayan. Thank you. Ayun. Kakain na muna ako. Hmm. So, yun po. Kakatapos ko lang kumain. Sa balik na ako ng accommodation ko sa sa Bantayan Huts. So, yung maganda yung nakuha ko kasi beachfront eh. Huwag na kayong kung ano, ma-beach kayong tao huwag na kayong kumuha sa mga gitna sa mga gitna ng highway or along the highway mas maganda yung sa tabi na lang ng beach kasi ano konti lang naman yung idadagdag nyo and may mga restaurant din naman dun sa bawat uh, hotel although the same din konti lang naman yung mapagpipilian na pagkain pero okay na din tapos punta na lang sa MJ Square mamaya or MJ Square parang ano yan eh dun yung kainan may mga banda, inuman, ganun today so, mga 2 o'clock pa yung tour ko matutulog muna ako ng 1 hour let's see later ng aking land tour dito sa uh, Bantayan Island and sinundo ako ni kuya dapat 2 o'clock pa pero 1.45 sinundo na ako sa aking accommodation so andito na ako sa Omagyeka Omagyeka ayan Omagyeka Omagyeka Oboob Mangrove Eco Park dito sinut yung ilang scene sa Kamsawi ayan magkano ba ang entrance dito oh, I am now entering the mangrove park ayan siya kung makikita nyo ganyan lang siya kawang ko parang kami Las Piñas parang niya kay ano, mangrove park kay dyan pero hanapin ko yung ano eh meron dong parang karato ng camp sa week Ayan. yung entrance fee is 50 pesos hindi siya kasama sa babayaran ko mamaya sa aking driver sa tricycle na 500 pesos so today yun lang gagawin ko maglalan tour tapos tomorrow bahala na pero feeling ko mag beach bomb lang ako kasi sa tapat naman ako ng nasa beachfront naman yung hotel ko So, doon lang ako. Daming mangroves. Kaya nga mangrove park eh. Madaming mangroves. So, eh, yeah. So, so that's the famous sign na Camp Sawi. Dali, te. Eh. May fish feeding. Ito, pwede ka mag-fish feed. Ayan, madami isda sa ilalim pwede ko din mag-pictorial dun sa taas. Ayun. Doon. Pictorial din dito sa Kamsawi. So, Magyeka Oboob Mangrove Garden Eco Park. So, yung pala yung full time Pangalan na itong park. Itong haba. haba pala nitong ano, Mangrove Eco Park. So, meron pa din doon sa kabila. ayun siya, oh. Ang haba, oh. Dito pala, meron ng Kampogi. So, after ng sawi, merong Kampogi. Yay! So, there's a rainbow always after the rain. Silver linings. <laughs> Ikutin mo lang pala to. Medyo malayo din niya lalakarin. Pero, siya. If you're a fan of the movie, come sa wit. And meron pa yung ano nila, yung resort nila. Is yung Kota Beach. Doon din sinutin yung mga scenes ng Kamsawit. Mamaya, pupunta natin. We just arrived here at Paradise Beach. Pero ang um, name niya is Tanong Tira. Beach, sa Nadira Beach, also known as Paradise Beach. Beyond! So, may entrance fee na naman na 50 pesos. Sa lahat dito halos may entrance fee. Tingnan natin. It's such a paradise. And that's why it is called Paradise Beach. Wow! nào cứ Sandira Beach tôi, known as Paradise Beach yeah. So I am here now at uh, cliff diving spot and uh, syempre as usual meron na naman ditong eksena yung pump sa Winamobile And, yan, tatalong ka dyan. Tapos, sa likod is the ruins. Parang, it's a siyang fort dati. Fort. Sample, sampol! Fort. datando na mga bata. Sige daw. go! Baktamling daw, gang. Baktamling. <laughs> so this is the last stop for the uh, land tour. I'm here at uh, they call this? This is Quata Beach. Ayan, mahaba yan. Tapos, yung sandbar, yung sandbar, dun siya, kaso high tide and hindi pa siya ganoon nagpapakita pag ganitong mga uh, ano season kasi parang summer season tayo ata siya lumalabas dito ang ganda, maganda dito tumambay pag gabi siguro Pero babalik ako dito bukas kasi walking distance na to sa ano namin eh. Sa hotel namin. Alas 4 na na. Kaya ganito ang itsura ng langit. So kung ayan, nan nanood kayo ng pelikulang Kamsawi, dito sila nakar dito din yung taping ng ano ay shoot nung uh, may mga eksena din dyan ng Kamsawit yan yung ito yung Kota Kota Beach na Kota Resort Kota Resort yan yung nasa likod ko so dyan yung mga rooms nila ng mga bida sa Kamsawit So I think that's it for today's vlog. And mamaya, ito yung dito ako nagtapos sa ano, Kota Resort which is yung harap is Quota Beach. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome, no hate, much love, peace out.